日々はそう憂いなんてなくてでも何かが足りなくて かな日々はそう憂いなんてなくてでも何かが足りなくて